Hola a todos, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver los alimentos. المواد الغذائية. Pues venga. Los almendras. Los almendras. اللوز. دورك عزيزي المشاهد. Las pipas. Las pipas. بذور عباد الشمس. دورك عزيزي المشاهد. los nueces los nueces المكسرات دورك عزيزي المشاهد las salchichas las salchichas السجق دورك عزيزي المشاهد اليوغور اليوغور اليوغور دورك عزيزي المشاهد الكيسو الكيسو الجبنة دورك عزيزي المشاهد La carne, لا كارني اللحم دورك عزيزي المشاهد الإلادو الإلادو المثلجات دورك عزيزي المشاهد el pescado pescado السمك دورك عزيزي المشاهد Las frutas secos Las frutas secos الفواكه الجافة دورك عزيزي المشاهد El café الكافي القهوة دورك عزيزي المشاهد La leche. La leche. الحليب دورك عزيزي المشاهد La pasta. La pasta. المعجنات دورك عزيزي المشاهد el aceite el aceite الزيت دورك عزيزي المشاهد el agua el agua الماء دورك عزيزي المشاهد لا مييل لا مييل العسل دورك عزيزي المشاهد la mantequilla la mantequilla الزبدة دورك عزيزي المشاهد El pan de molde. El pan de molde. شرائح الخبز دورك عزيزي المشاهد El pan. El pan. الخبز دورك عزيزي المشاهد الأرز الأرز الأرز دورك عزيزي المشاهد السكر السكر السكر دورك عزيزي المشاهد los huevos, los huevos al bayr. Dónde está el mushay. La mermelada, la mermelada al morabba. Dónde está el mushay. el zumo de naranja el zumo de naranja عصير البرتقال دورك عزيزي المشاهد los cereales los cereales الحبوب دورك عزيزي المشاهد el chocolate الشوكولاتة الشوكولاتة دورك عزيزي المشاهد إل الميث الذرة دورك عزيزي المشاهد Trengo. Trengo. Azara. Toruka Aziz Mushei. Soya. Soya. A soya. Dauruka Aziz Mushei. Los caramelos Los caramelos الحلويات دورك عزيزي المشاهد Las batatas fritas Las batatas fritas البطاطس المقلية دورك عزيزي المشاهد las lentejas las lentejas العدس دورك عزيزي المشاهد las alubias las alubias الفاصولياء دورك عزيزي المشاهد los garbanzos los garbanzos حمص دورك عزيزي المشاهد los guisantes secos los guisantes secos البازلاء الجافة دورك عزيزي المشاهد Si te gusta el video, dale like y compartir con tus amigos. Hasta luego. إذا أعجبك الفيديو قم بضغط على زر إعجاب واشترك في القناة ليصلك الجديد إلى اللقاء